ciganci dupami. Hanka, no ide započni. Mala som ja rukavce, rukavce, dala som ich cigance, cigance, a ty čierna cigánka, cigánka. Muzikanci, dupami. Hanka, no započni. Mala som Thank you.